akkaan hin barriifne silaa baalli hin qabu akkaan useen teenye onnee kuban qabu akkaan useen teenye onnee kuban qabu aramoo. Kaashii teeknaa hojii wajjin deebinaa foontu sakeetii bareedu lukkuun tottuman yaatu asii teeknaa foontu wajjin deebinaa foontu urjiitii bareedu lukkuun. siyaadaageetiin aadaa achii daganaa boontu wajjin taphanaa boontu shaggeetii abareetu lubbuun tokkummaan yaadu achii daganaa boontu wajjin taphanaa boontu urjiitii abareetu. كنابون وجنت بنابون شكيتي يا برجل كنت تمنيان أسيت كنابون وجنت بنابون شكيتي يا برجل كنت تمنيان يا نسيتك يوم جينا تدريسها يا نسيتك يوم guddaa kootu maaloo argaa keetiin na gammachiisa kootu maaloo argaa keetiin na gammachiisa ashii takkanaa foontu wajjin takkanaa foontu shakeetii abareetu lubbuun tosuma ni aantu ashii takkanaa foontu wajjin takkanaa foontu shakeetii Achichi egennaa pontu wajjini tepenaa otu kurdiichi eebiri ituluu kun tettumani yaadu achichi egennaa pontu wajjini tepenaa otu shakeetii eebiri ituluu kun tettumani yaadu kunu akka natiinii atansi firige daa. Ogo tetsi eisaanii aruma jira. Atiijagena buntu, waati nteeba na buntu. Shaketi yabera tuulu kuntaatu manii yaadhu. Atiijagena buntu, waati nteeba na buntu. Shaketi yabera tuulu kuntaatu manii yaadhu. Akka akkuma tokko yoo njoo Kun dhiisus yaada keetiin adda asheeta gannaaf toltu waliin taphanaa toltu shakeetii yaabare tolu kun tolchuma ni haatu asheeta gannaaf toltu waliin taphanaa toltu urjiitii yaabare. السلاسل بدا كل سنة تهدي بار إن يا دينين يا ديني silah تجيب بي جنة وسيد جنتها تجيب بي جنة وسيد جنتها